Yes. Nakal pag ito. Ah, salamat. Oo, ah, oh, ang mga ano mga hulog ng langit. Liwat na yatag tani ang bugas kag ang uh, cash na gamala ni nga cash. So tara, sakaon na si Ronnie. Oh. Oh, mga tali, mga kahapon. Absent tapos si ano? Si hari ng make-up. Tali, maabdan pa siya namon guys. Grabe. Partida. Buntes pa ni. Oh, nataklan. <clears throat> Layo. Tali, maabdan pa si Madam Kilay and Singer. No? Sa dyan dyan, ara. Dyan, dyan. Uy, man. Ah! Dyan, dyan, dyan. Sponsor! Sponsor ka mo, guys. Charot. last week. No, ari guys, ang dapat ang hindi ginapang kailangan sa bahay, guys. Ah, dapat sa kailangan sa bahay, yo. No? Yung view, eh, step, eh. Ha? harin na ang beh, kuhaan na ang water is life. Amoy ni Goro ilagin na kuhaan sa tubig. So, mga guys, tapos. Ayan na siya nag-go. So, tapang ka itong go-go. Ang tanon. Grabe oh. Tawang pala oh. Diyan kaya dyan. So, napitulag ka. Ayan ang go-go na isa. Tawang pala yun. Isa gid. lapit na lang ta. Nanay lang pala sa babaw. Kita ko go. Hindi ako. Ha? Ten? Oke kak. Ini ada nak dia. Dikit-dikit. ah ini apa maksudnya? Dekat betul, ini Thank you. ka. Andun naman. Pinangaba. Pangabap gina sa bala. Ano? Oo. Nakakangag. Oo. Pinapulit tapos ang persa. Diba? Bakit dito tayo ng santal? Magwala mong tao? Hindi rin ako sa bubon. Totoo. Naubos ito. Wala kayo pamilya. Na? Si tatay kay Ari tapos ako paging masahol. Ah, thank you. Saan pa gito? Ah, wala na ako amat. Oo, ano, mga hulog ng langit. Ano ang damang ako? Mga on the way of love. Just all for me and let the day began. you are the sun, shine a light in heart within. I'm sure that you're the angel in disguise. Come take my hand, together we will fly. on the wings of love, a part of love, the cloud, the wings of love, On the wings of love, on the wings of love, only that's all of us. to get the flying high, flying high among like on the wings of love. One eternity later. Yung eyeliner. Sinangat. Kinabutang mo? Oo. Tapos, tapos lipstick. Tapos, yung eyeliner. Pinangatag yung sa akin dito sa kubo. Hindi, hindi. pa sa ako, ang lipstick mo kulay sa lipstick. Daw, daw ba yung lip? Ah, ba eh? Nabuka ang espeho kay ano, oh, nagkahulog abi kay. sige lang. Sa, sa ako. Kita ko ba ka sa Andrea? Magsilay ka. Ano na gamit mo? Eyeliner. Ano na? Ganyo na. Ah. Eh, sige na, make up na kay... Ay, gabi. Paligas, ha? Ano? Basta guys, sabi niya guys, mga materials, material, mga make-up set, and then blush on, eh, eyeliner, <laughs> Napunta po sa ilan. 4, 6, 7. Tapos yung lipstick, kulay violet. Oo. Ano yung ito? Kaya ni Guru na? Oo, bala. Basta may mag-sponsor na nga make-up bala. Na ihatag lang sa amon, kaya ihatag sa natag namon sa iya. Kasi syempre, <laughs> pakabuhian niya ini bala. Amin nga doon lang ah, nga kitaan niya para makakaon man sila sa iyang nanay kay tatay. So kung may mga sponsor da, branded pa eh. ay. Biskan na piki-piki lang kay ubos, ubos namon. Kaya mo giniya gina pangitaan. Kaya kita ko sa ang perme, ang makeup pwede ba lang Tapos cutex pa guys, ah. kung may cutex kami cutex pa sa ay ha. Basta ay eh, mag-sponsor dira, ah, maluoy man kamo. Pwede ka mo ka PM sa amon, sa grocery, o diya, ah, or ano da, basta makeup, ano na, muna. Pero ang kanang lang kita, eyeliner ka na, eh, makeup ka na, oh, make-up is life, no? Hay, up is life. Sa buka, sa pagpag ko. Hay igna, igna, ano yan, tulog. Mm. Sin ko tagoon, kung gimanitahan ni kay, ikaw amo, ito hindi ako katago. <laughs> Ate ko rin ito ginamikapan mo. Pag doon, doon ko balaya, ah, kung istoryaon ka, hindi ka maayo istoryaon. Ay, ayos na, oh. dali na. Pila ka na? 41. Ay, sa isa ka daw, pila man yung makita. Ang dito dami. Dalom. Ah. Kasi nagkaano ko nila pinatay. Medyo nagigis ako ginamit. Bambala. Ang ginagigil na ka. Nagigis ako sobraw na. Ay, sa, sa bagay. Kahit tapos, kinabakal mo na pagkaon. Bugas, sudaan. mga pinapay lang sa ubo. Ang kisa gindan ako si tatay kinakay. Ah. Pero, pero, ka pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, wala aga ah, kagapon. Ano oras din mo? Pero may kapasa kayo masaya mo kalaway. Eh? Eh, oh, Ayun, tunda ko di ba akong kiss aga halin. Mm, sa badwa ka malang no? Pero kasama. Kaka kasama mo, talapit ang December, mga ruling ka. Maruling ka sa mga pabahay, mga balay-balay para may income. Kapag ba ako, pag hindi mo income, ay syempre December na subong namin ka kadaan magkanta, tigaan na. Basta ang imo kanta lang mga Christmas song, na? Kabala ka man sa Christmas song? Oo, oo. Ano ah. yun? Ah, eh, sige, sige, Christmas! Whenever I see girls and boys selling lantern on the street, I remember the child And I'm in your sleep asleep We know we love that starlight And the first Christmas burn I believe that Christmas as truly in your heart. Very Chorus pa, chorus. Ay, ano? Let's like our Christmas tree for a bright tomorrow. nation and proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a Happy Hallelujah. The season may never forget the love we had for Jesus. Let's sing one to God as, as another New Year's star for the spirit of Christmas be always your heart. Very good. Maraming salamat. Oh, sige, thank you. Ah. Ay, magtapos na paligo, may after us, malaki na. Mm-hmm. Ha? Sige, salamat. Sige, te, malakas Ay, na sige, ah. One eternity later. Para you wala nang aking ako. Kahit ang dagat ay aking tatawinan, ang ulap may aking aabutin Ngayon walang hindi kayang gawin Langit ng aking na pag-ibig ko Wala na mahiling ako Ama si ka lagi kang siyang mamahalin sa isip sa puso at sa damdamin Ayokong mawalay ka pa sa akin Ikaw ang hulog ng langit Ikaw ang aking pag-ibig ikaw ang katuparan din sa aking bibig Ikaw sa akin ang bituin Walang papasang ningning Gaya ko'y walang hanggan Ako sa'yo Ika'y para sa akin ah, Tawagin ka salamat